sida aad la socotaan waxaa dalka soomaaliya dib ugu soo labakacleeyey xanuunka covid nneteen xanuunkaasoo faro kulol ku haya dhammaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ku nool gobolka banaadir haddaba si looga hortago xanuunka oo sii faafayo waxaa dhammaan goobaha ganacsiga sida maqaayadaha carwooyinka bangiyada moolalka hoteellada dukaanada lagu iibiyo cuntada subermarketyada iyo xafiisyada bixiyo adeegyada dadweynaha iyo dhammaan nooc kasta oo goob ganacsi ah waxaa la farayaa in aysan u oggolaan qof aanan haysan afxirasho ama waxa afqalaad lagu yidhaahdo face mask in uu ka dugaamaysto goobtooda ganacsi sidoo kale milkiiliyaasha goobaha ganacsiga waxaa si gaar ah loo farayaa in ay dhaqangeliyaan awaamiirta la xiriirta xerashada afxirashada ama facemaskiga si loo dhowro xanuunka sidloogu si loogu dhowrsado xanuunka coronaviruska ama covid nineteen ka oo ku dhex faafo bulshada dhexdooda sidaas daraaddeed waaxda caafimaadka dowladda hoose xamar iyo guddoomiyeyaasha degmooyinka gobolka banaadir waxaa iyaga oo lagu waxaa lagu dalbayaa in ay la socdaan dhaqangalka xirashada afka af xirashada ama face maskiga wabilaahi towfiiq waxaa ku saxeexan guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudana cumar maxamuud maxamed cumar filish go-aamadaanna waxay dhaqan geli doonaan markay warbaahinta ay ka baxdo ayaa maaragtay go-aamadan dhaqangalkooda ay maaragtay bilaaban doonaan